Привет! Можно с тобой познакомиться? Ой. Привет! Можно с тобой познакомиться? Можно звать Валера. А тебе як? Маріна? Наташа? Света? Може, Таня? А в мене вдома кот здох і квіти в'яли. Як тебе звати? Сніжана? Жанна? Чи Наташа може? Я хотів. Настя, ти Настя? Настінька. Диви, як можна робити з цієї квітки. Любить, не любить. Люби, не люби, люби, не люби, люби, не люби, люби, не люби, люби, не люби, не любиш. Чи ти зразу мені не сказала, що ти голову мені морочила, ну честь на тебе не сучка. Вова, ты спишь? Mm. Вот, можна я свого трактора поставлю тобі в гараж? Що? Ну, я кажу, можна трохи прополоть огірки. Ну, на огороді посапати. Полить водичку, наносить води з колодця. Що ти хочеш, Хоч, Ну хоч один раз треба. Коня хочу в сарай поставити. Ложку дьогтя бросить в бочку меду. Ну трохи форточку відкрити, провітрити треба разочок. Не понял. Ну я так кажу, що треба поубирати в хаті, попилисосить хоча б раз уже. Тому що два місяці не, по, не, не убрано в хаті вже. Тебе хочу, що ти не розумієш. Можна? сьогодні не можна. Чого? То що праздник? Який праздник? Красний день календаря, поля. Не понял. 1 ну, має. Та 8 на дворі. Ну, магазин закрит на переучу. Заведующая в отпуске. Ну, канікули простоквашні, понимаешь? Та я не нема настроєння. Хай буде так. А, все. Вот ну, тоді, Валя, шматуємо мудочки, сворачуємо палатку, тушимо костер, ставимо на ручники собак. В смислі? В смысле, закриваємо рот і спимо, Валя. Обідло просто, Валя. Хочеться попрацювати. А тут праздники.